はよう限界よハローやろうからじゃねえよやろうぜはよ年がいもなく初めてラップの曲そんな感じクッコイン超ハッピー作太陽回るたびと年く僕37って6年ぶりだぜソス と気づくといろんなことが10年単位の過去になってゆく周りの友達とかことごとくみんなしれっとパパになってゆくマジ怖くねえそうやばくね語彙力謙遜でて笑えねえなんてこったハッピーなバースデープランも何もかんも決まってないからとりあえずポルノにベギンってな感じで making this song Happy birthday to myself Happy birthday to myself バ i r ー h d a y ー a p p y b i r t ー d a y 夜更かしこのぐらいこう見ておはよう新しい僕とさよなら年男の僕夕焼けともに目覚めるおはよう新しい僕とさよなら年男の僕リグレットと罪積み込むサマーハロー新たな僕マイリトラバーおはよう新しい 今すぐおしゃれに着替えようよんでぺちゃくちゃおしゃべりしようよおはよう新しい僕とさよなら年男の僕 Happy birthday to myself Happy birthday to myself Happy birthday to myself Happy birthday to myself ようじゃねえよ元気だよアホじゃねえけどやろ よろしくよハロー